तो हेलो गाइस मैं उशो हमारे इसके में आपका स्वागत है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट कर देना चलिए हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा